Ach achter zitten. Wat uh, checkpoint. Dat was nu de belangrijkste. Ja, dat ik zie het. ya ses bırak ses bırak korkma. Nice. Nice. Nice bro. Fifty HP. congruent. Yes. Hard do flips? Nice. Grenade! Ah, that was stairs. الله الله not do stairs on. Secure your bomb device. الله أكبر مدن Eh? لا هالبنيه سبعة جماعة بالسيف يقتلوا واحد انت 10 10 مليون تدي قد ايه؟ Ah, this was even one level. Recover the device. ما تجي كعبة على السايد ما جاتش خسارة الله أكبر صاحبي شبدت اللوم كتبت أسد في راسي يا سرنو يا سرنو اصبر اصبر انا واحد بهيم اللي راح ركز معاه فيكس نيجي طيح ثمانية وبلنتي مش يطلع فليكس فليكس جاي كفر اندوري لو جت له اي عادة مرة اخرى نايس فين البهيم ترى ترى حين يبهم واحد Flex, skoro. Magazinul cred că ăla e sus. Ah, no. You see him? ليد برو كيفاش قتلت؟ عمرك شفت سكن اسمه بويز جديد في العشرة شهر على 16 جديد ألعب مع أولادي يا عمري ليش كذا شوف ربيت البارح أربعة وتين تحت تحت آه شي شي كالعادة اقسم بالله نفس الرحمة اللي فاتت اللي فليكس 8 5 ولا اللي فات 8 4 ما نعرفش been at this shit for a minute. I've been running with the same dude since the beginning. Homie, I need to listen. Your favorite rappers is mass off. Twist another spliff, I hit that shit and I blast off, yeah. Oh, if I was you, I'd be jealous. Got that pretty boy swagger, I feel like Soldier Boy. Tell him, now there ain't shit you could tell us. We